La carpintería de Rivera en Magallanes, digamos, es un tipo de práctica, una técnica tradicional que la mayoría de sus cultores provienen desde Chiloé. Otro elemento tiene que ver también con la geografía también y cómo los carpinteros adaptan las embarcaciones para lidiar con el viento, lidiar con las corrientes, etc. Otro elemento también tiene que ver que eh, hay representantes también de pueblos originarios que también construyen embarcaciones eh, para la pesca principalmente, que son en Puerto Denis y en Puerto Williams. hoy día lo que estamos haciendo acá es eh, que nosotros seamos, sea reconocido de otra manera o, nos reconozcan nuestro trabajo, mostrar lo que somos. La carpintería Rivera, lo que tiene que ver con embarcaciones, porque es una cultura. Nosotros somos, tenemos una cultura ahí porque no nos enseñaron ese oficio, lo aprendimos. Y esa es la idea de estar eh, Acá hoy día, por ejemplo, yo vine de Puerto Vén, ya llevo dos días de viaje, tres con hoy, para estar acá tratando de impulsar estos proyectos. Y a la vez me gusta participar y cuando son cosas para el futuro, aportar.